Yangi 2023-yil va shu bilan birga yangi Samsung flagman. Va hamma kutganday, hamma bilganday bizga taqdim qilingan telefonlar S23, S23 Plus va S23 Ultra. Hozir siz bilan ularning ichida nima yangi o'zgarishlar, nimalar yaxshilanganini ko'rib chiqamiz. Xullas, salom. Bu Technoplov. Men Sadul Abdullayevman, Faris Boss. davom etishimizdan oldin kanalga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va video yoqqan bo'lsa do'stlaringiz bilan ham bo'lishib qo'ying faqat shu yordamda biz rivojlanishimiz mumkin rostdan faqat shu yordamda rivojlanishimiz mumkin faqat shu deb o'zi mana shu darajaga <laughs> yetib borganmiz rahmat oldindan demak s 22 qatoriga qaraganda yangi 2023 yilning flagmanlarida nimalarga urg'u berilgan urg'u berilgan narsalarga protsessor kamera va dizayn kiradi dizayndan boshlaydigan bo'lsak agar esingizda bo'lsa eski modelda kamera atrofida modul ya'ni qiyofaga o'xshagan bunday stand bor bo'lar edi yangi modellarda esa korpusni kameradan hech nima ajratib turmaydi va to'g'risini aytsam bu juda ham original yechim va sezib turibmanki boshqa kompaniyalar sekin sekin bu narsani uxlatishni boshlashadi to'g'risi men ham o'g'irlagan bo'lardim o'zi bunaqa yechimni birinchi bo'lib s 22 Ultra da ko'rganmiz va men birinchi marta ko'rganimda o chiroyli ekan deganman minimalizm minimalizm modada texno oshpazlar undan tashqari esa burchaklarga ahamiyat bersangiz ular oldin yumaloqlashgan bo'lgan endi esa burchaklashgan ya'ni qirraliroq va to'rt burchakroq bo'lib qoldi bilganingizdek man qirrali telefonlarni ya'ni qirrali dizaynni juda yam yaxshi ko'raman va bular texnoplofni ko'rib sadiy maqtash uchun shunaqa qilamiz deyishgan yuz foiz ranglari bizning region uchun qora krem rang to'q yashil xaki va lavanda rangda chiqar ekan agarda bilgan bo'lsangiz chet el do'konlarida samsung do'konlarida individual xohish bo'yicha telefonni robot yordamida istalgancha terish mumkin masalan ko'z oldingizda do'konda mana masalan bu tarafi mana bunaqa rang bo'lsin bu tarafi mana bunaqa rang bo'lsin deb tanlaysizda robot ko'z oldingizda masalan flipni bir tarafini qizil qilib beradi orqa tarafni oq qilib beradi qayerdadir eshitib qoldimki balki o'zbekistonda ham mana mana shunaqa robotlik o'zingizni xohishingiz bo'yicha telefon terib beradigan samsungni do'koni ochilishi mumkin emish emish endi dizaynni orqada qoldirib kamerasiga o'tadigan bo'lsak ultrani o'rniga kelgan modelda o'zgarishlar eng sezilarli ultrada nihoyat 200 megapiksellik asosiy kamera paydo bo'ldi albatta paydo bo'ladi Xiaomi'da chiqqandan keyin bu ham chiqishi chiqishi kerakda nima bu orqada qolib ketaveradimi uch martagacha yaqinlashtiradigan televika o'n megapiksel va o'n marta yaqinlashtiradigan televika ham o'n megapiksel ya'ni optika yaqinlashtirish sifatni yo'qotmasdan bu degani agar siz kamerani ochib rasmni o'n marta yaqinlashtirib rasmga olmoqchi bo'lsangiz sifati uncha yomonlashmaydi 10 megapiksellik kameraga olib beradi shuni lekin qanchalik o'sha ushbu rasm yaxshi chiqishini hali o'zimiz bilmaymiz chunki tekshirib ko'rmaganmiz qo'limizga tushishi bilan darrov tekshiramiz va o'zi kamera o'zgarishlarida yana ikkita ko'zga tashlanmaydigan o'zgarishlar bor Ular quyidagi. Birinchisi, agarda siz olinib bo'lgan rasmni yaqinlashtirsangiz, ana o'sha yaqinlashtirgan joyingizni atrofida joylashgan 16 ta megapiksel bitta megapikselni ichiga birlashib, o'sha yaqinlashtirilgan joyni yaxshiroq, sifatliroq qilib ko'rsatib beradi sizga. Oldin ushbu bir-biriga qo'shilib, e, rasmni sifatliroq qilib beradigan megapiksellar soni kamroq bo'lgan. 4 boshlangan. Ikkinchi o'zgarish esa agarda mana kamerani ishlatayotgan paytingizda 100 xli zoomni ishlatsangiz yaqinlashtirilgan narsa titrab ketar edi va u bu narsani shundoq tikka turib rasmga olish juda ham qiyin bo'lgan endi esa agarda 100 xni ishlatsangiz kamera to'g'risida joylashgan jismni tutib olib, fokusga ushlab olib, qo'lingiz titrasa ham uni yo'qotib qo'ymaganni harakat qiladi. Mana masalan, mana bu kimnidir 9-etajda joylashgan xonadoniga qarab turadigan oyna bo'lsa, mana bu kamera, to'g'rimi? Uzoqdan 100x ga qo'yib olib rasmga olgani <laughs> harakat qilyapsiz bu kimning oynasini. Telefon mana bunday titrashni boshlasa ham, kamera jismni ushlab turgani harakat qiladi. Ya'ni ko'zi baribir o'sha jismda turadi. man nima qilyapsan xuddi mana man boshimni hozirlik qillatsam ko'zim baribir kamerada turibdi to'g'rimi xuddi shunaqa texnologiya u ham ko'zni bitta joyda ushlab turadi boshliq qilib tursa ham endi keng burchakli wide kamerasi esa 12 megapiksel uni tekshirib ko'ramiz qanaqaligini hozircha bilmayman o'zim mana shu 12 megapiksellik wide kamerani muammosi nima deydi uni e, tushiradigan rasmlari sifatsizliroq asosiy kameraga qaraganda chunki u juda ham ko'p e, yorug'likni o'ziga tortib ola olmas edi ammo mana shu yangi 2023 yilni model qatorida urg'u aynan mana shu e, tungi rasmlarga tungi video olishlarga berilgan shuning uchun ushbu texnologiya yaxshilantirilgan bo'lishi kerak va aytgancha ultrani o'rniga bosadigan modelda o'zini ichida s pen bor bilganingizdek va ana shu s pen yordamida kamerani garri potter funksiyasini ishlatsa bo'ladi garri potter funksiyasi nima degani mana kamerani ochasiz va qalamchani bunday ushlab turib mundoq mundoq qilsangiz yoki frontal yoki asosiy kameraga o'zi o'tib oladi yoki masalan shu spni ushlab turib mundoq aylantirishni boshlasangiz zoom ishlab ketadi bu yoq qilsangiz yaqinlashadi bu yoq qilsangiz uzoqlashadi va bitta akamiz aytganlarida xplarmiz desangiz rasmga oladi hazil hazil ha aytgancha mana ko'pchilik sezadi agarda instagramga iphoneda olingan rasmni qo'ysangiz sifati uncha tushmaydi agarda androiddan olingan rasmni qo'ysangiz sifati ancha tushib ketadi nega unaqa bilasizlarmi chunki appleni instagram bilan kelishuvi bor va iphoneni kodiklari instagramga mos ammo hozirgi paytda mish mishlarga binoan samsung instagram bilan kelishuv uyushtirgani harakat qilishyapti va ushbu kelishuv agarda muvaffaqiyatli tugasa samsungdan qo'yilgan rasmlar ham instagramda sifatni yo'qotmay qo'yadi endi protsessorga o'tadigan bo'lsak qaranglar bitta qiziq narsa bu yerda eng oxirgi snapdragon 8 gen 2 qo'yilgan protsessori ammo oddiysi emas snapdragon 8 gen 2 for galaxy qo'yilgan bu yerda ya'ni aynan Galaxy smartfonlari uchun ana shu Snapdragon 8 Gen 2 ni kuchaytirilgan turi. Eski modelga qaraganda neyron chipi bu yerda 49% ga kuchliroq. Qaranglar, aynan 50% emas, 49%. Hmm, ishonchliroq bo'lishi uchun haligi ishlab chiqaruvchilar o'zi rostdan nimadirlarni hisoblab aynan 49% gacha chiqarishgan deb tuyulishi uchun yo'q yo'q u chipset rostdan ham eski modelga qaraganda kuchliroq shunchaki siz ham bu narsani sezishingiz uchun 50% deyilmagan 49% deyilgan anavi Э, hisoblash jarayoni sizga sezilishi uchun kompaniya aytishi bo'yicha yangi chipset deb endi o'yin o'ynayotganingizda telefon qizishi juda yam qiyin bu nafaqat chipset deb endi masalan mana shu yangi galaxy modellarida sovutish tizimi ham o'rnatilgan telefonni ichiga eskilari rosa qiziydi esinglarda bo'lsa ya'ni e, s yigirma ikki ultra modeli emas aynan mana s yigirma ikkilarni oddiy modellari yoki masalan flip va fold modellari e, umid qilamizki flip va fold modellarini yangilariga ham sovutish tizimi kiritilishi kerak lekin lekin o'zbekistonda baribir telefonni qizishini siz sezishingiz mumkin iphone bo'ladimi oxirgi samsung bo'ladimi baribir qizishini sezasiz nega gap nafaqat protsessorda hattoki mobil operatorda gap shundaki masalan agarda signal yomon ishlaydigan joyga ketib qolsangiz telefon protsessorni ishlatib ana shu signalni boshidan tutib olgani harakat qiladi protsessor ishlashni boshlaydimi telefon ko'proq qizishni boshlaydi mana eslanglar agarda signal past joyga ketib qolsangiz birinchi bo'lib signal umuman yo'q bo'lib qoladida keyin kichkina signal paydo bo'ladi bu degani protsessor o'z kuchi bilan ana o'sha signalni boshidan tutib oldi degani shuning uchun masalan signal yomon o'tadigan joyda PUBG'ni internetdan o'ynasangiz telefon nafaqat o'yin deb hattoki mana shu signalni tutgani harakat qilgan deb qiziydi va yangi samsungda ushbu vazifani bajarish uchun jarayon optimallashtirilgan masalan agarda oldin butun protsessor shu vazifani bajarish uchun ishlatilingan bo'lsa hozir bitta kichkina qanaqadir bo'lim ishlatilinadi shuningdek qizish kamroq bo'lishi kerak va eng oxirgisi batareyalar ham kuchaytirildi va ularni mana hozir ekranlaringizda ko'rsangiz bo'ladi nechidan nechigacha kuchaytirilganini ahamiyat bersangiz telefon qancha katta bo'lsa ya'ni modeli qancha yuqoriroq bo'lsa batareyasi ham shuncha kuchliroq mana asosiy o'zgarishlar shu edi qolgan taraflar esa taxminan o'sha o'sha bo'lib qoldi eski modelga qaraganda qo'limizga apparatlar tushishi bilan darrov test qilamiz va ishlatish jarayonini tajribasini sizga darrov yangi video qilib taxlab beramiz shunaqa gaplar texnoshpazlar nima deb o'ylaysizlar yangi model haqida olasizlarmi olmaysizlarmi samsungning 2023 yilning yangi flagmanlari haqida taassurotlaringiz qanaqa izohlarda yozib ketinglar bo'lishinglar agar savolinglar bo'lsa beringlar javob berganga harakat qilamiz siz texnoplov kanalida edingiz keyingi videolarda ko'rishguncha hay backstage